你好，我是小夫。最近英国女王驾崩和新国王查尔斯登基的新闻，想必各位都已经知道了。我也去关注了一下，在几家英国媒体中，我发现《卫报》对查尔斯三世的钢笔十分的执着，先是报道了碍事的钢笔盒，之后又报道了漏水的钢笔。正好我一直以来都是虔诚的钢笔用户。 好奇心驱使下，我去找了一下相关报道，顺便看看英国国王到底使用的是哪支钢笔。经过一番搜索，我在某钢笔论坛发现了这张截图。这是英国当地时间九月十日，威廉王子在签署文件时的报道截图。让我出乎意料的是，这支钢笔既不是英国本土品牌，也不是欧陆精品万宝龙，还不是女王最爱的派克，而是日本品牌百乐。 威廉王子使用的这支钢笔是百乐的微喷一次性钢笔，正巧之前我网购为了凑单，就顺便买了这支钢笔。这期视频就来和各位分享一下威廉王子同款签字的钢笔与我手中的其他几款平价钢笔相比，书写体验如何？我这根百乐微喷的笔尖是中号的，正好威廉王子签字使用的也是中号。微喷的顶帽和尾帽的颜色与墨水颜色一致。 这根笔除了笔尖以外，其余部分都是塑料材质。笔帽和笔夹上能看到非常明显的合模线，并且笔帽上有非常明显的水纹纹饰和配色也有点莫名其妙。总之充满了廉价感。微喷的笔帽使用了插拔设计，拔开笔帽可以看到毛细供墨。这个笔的样子实在是很难让人与钢笔产生联想，再加上这种圆润的外观，反而更像是学生时代画重点常用的荧光笔。另外。 微喷的笔杆没有采用透明设计，导致没法观察墨水余量。这支笔的重量只有九克，稍重于普通中性笔，但是相比于我常用的几款钢笔来说，都要轻上不少。百乐微喷大概只有英雄六幺六的一半重量，而相比百乐自家的大都会钢笔，也就是常说的八八 G，更是轻了三分之二。由于百乐微喷过轻的重量，握在手里轻飘飘的，以我的书写习惯来看，笔握处有些稍短。 不过好在这根笔粗细适中，拿笔时不会有抓空的感觉。相比之下，百乐大都会的笔握长度就要好上不少，再加上金属笔杆，握在手里非常踏实。不过如果把大都会的笔帽倒插到笔杆上，写字时就会有明显的头重脚轻感。另外，笔帽插在笔杆上时也很容易松脱掉落，所以我用大都会的时候一般是笔帽放在一旁，而微喷由于笔帽是塑料材质的。 所以笔帽插上去没什么不适的感觉。至于六幺六细钢笔，由于我从小用到大，主观上感觉不太出来什么。一支钢笔除了握持体验以外，书写体验更是重要。各位可以听一下这四根钢笔书写时的声音，看看更喜欢哪款。我字写的不好看，让各位见笑了。 就我的主观体验来讲，百乐大都会的书写体验最好，笔尖顺滑，甚至有点太滑了。其次是金豪六幺六，而英雄六幺六和 V 喷都有点刮纸，而且刮的还各有特色。各位可以再听一下。我其实还有一根灵美的 Safari，不过我那根笔不知道是不是中奖了，写起来刮纸很严重。 甚至还不如这根英雄六幺六。至于百乐 e 喷，单就这个价位来看，是一款优秀的备用钢笔。毕竟这个价位也基本要不了自行车了。不过作为一款英国王室签字钢笔，实在是有点寒酸。大英帝国的确是衰落了，同样衰落的还有英雄。英雄六幺六基本陪伴我度过了整个学生时代。我是一步一步看着六幺六品控越来越差，售价越来越贵的。 挺好的一个民族品牌，现在只剩下情怀了。书写体验甚至不如价格类似的百乐 V Pen。至于百乐大都会，作为这几支钢笔中最贵的一款，书写顺滑流畅，滑的像是在溜冰。不过，作为一款入门钢笔，大都会的售价有些稍高，再加上笔帽过重，不一定适合所有人。那么，这期视频就到这里了。如果觉得这期视频还不错的话，不妨点赞订阅我的频道。 我是小夫，我们下期再见。